anche se in realtà non è molto da dire, forse perché eh, sicuramente il, cioè, che è la, terza, è la quarta serata stasera del Festival di Sanremo, in cui vai 25 cantanti interpreteranno, faranno una cover di qualche canzone italiana, credo, degli anni 70, 80, 90, scelta da loro. E se riesco forse metto, diciamo, qualche pezzo mio, delle anteprime, alcuni pezzi mi sono piaciuti più dal festival, quelli che la classifica parziale, gli 10 posizioni, ma vediamo se ce la facciamo il tempo. E poi pensavo al ventitreesimo episodio sul Serfati Guanzeghini che eh, se tutto va bene dovrei caricare più tardi qualche ora, poi vedrete, ovviamente non svelo mai nulla, vedrete di che cosa si tratta. Dico solo che si tratta del mio nuovo motivo, il terzo che ho creato con le parole del maestro, poi vedrete anche un altro pezzo. Per il momento non credo di avere altre cose, ma sto pensando come sempre, se mi venisse in la scrivo in descrizione.